Pour les résistants, les manifestants piétinés à Charonne et se jetés à la Seine le 17 octobre 1961. Pour les guerres de libération des peuples Continuez de résister. Motivé, motivé. Jusqu'au 32 janvier. Motivé, motivé. Bossé à en crever. motivé. Ça va pas police aussi, mais on reste des terres pour bloquer le pays et pour casser la grève. Nous vendent des conneries, on veut pas de trêve. ça, police aussi, police aussi, et on veut pas de trêve, alors on reconduit. Incroyable, ils sont au pouvoir et ils se critiquent même au pouvoir. Pour leur montrer qu'on n'est pas dupes quand même. Il faut arrêter au moins pendant deux heures d'être spectateur et de devenir acteur. Donc demain,